يعني عم تقولوا للعالم انه انتم مستقبلكم روحوا اصطفلوا فيه اها هي هي علي حراميه الا ساعه ونص في ما حكيتوا شيء قول تلاقيه مناسب موضوع الله مع مناسب مع بارتو جامعين اليوم بالجامعة اللبنانية الأمريكانية كطلاب عشان نطالب حقنا اللي هو عبارة عن ندفع قسطنا مش بالدولار الجامعة طلعت قرار نهار الخميس من قبل بأسبوع انه القسط يصير كله fully بالدولار يعني الطالب رح يدفع 10000 دولار فريش بالسيمستر هذا الشيء مرفوض كليا هذا الشيء اكيد القرار منه مقبول نحن بلبنان نحن مش بامريكا عملتنا الليره ونحن بدنا نستعمل الليره آه، هيدا القرار هو انواع آه، من انواع العنف الطبقي نحن بالنسبه لنا ندفع بالدولار اخذ بالعلم انه الجامعه بعد الاقساط اللي هي عم تاخذها ما عم تعطي حق العمال ولا الاساتذه اللي بقلب الجامعه LAU اذا بتشوف file ات financial aid تبعنا بتعرف إنه نحن كلنا اهلاتنا موظفين دوله بيقبضوا على 1005 فهيدا القرار مش منطقي ومش مقبول من وين جاي هيدا القرار و آه، ال اي يو عندها ال audacity انه تعمر new building وتعمل events وهيك وتدفع عليها مصاري الدنيا بس ما عندها القدره انه تساعدنا وتترك الدولار مثل ما هو هيدا الشيء كثير مجحف. ما قررنا نسكر مبنى ال business office انه نحن بدنا نقطع التعليم انا ما فارقه معي انا دولار ما معي ادفع لحتى يضل هيدي الجامعه